пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың алып келген шариаттың өзінде қамтып алған бұйрықтардан тыюлардан ибадаттардан мәмілелерден әдептерден мүнөздерден, құқық укуктардан важибат милдеттерден ушунун баардыгы негізі бенделерге рахматтын үстіне құрылған, дейді мына барлық адамзаттың, ырайымдуулук үшін құрылып туруп анан берілген екен да пайғамбарымыздың алып келгені алла тағаланың тарауына, жана ал камтыган нерсенин баардыгы ар бири макулбу ал қайсыға байланышты болсын мейли укукка байланыштуу болсын әдепке мүнөзгө ибадатқа байланышты болсын. милдеттерге бардығына, кимге ғана, еркекке аялга бадышаға, кулга айырмасы жоқ. анын бардығы пайдубалы эмненин үстүндө экен бенделерге ырайымдуулук бенделерге инсандардың барына райымдылықтың үстінде құрылған жада қалса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам алып келген шариаттағы ұқубат жазалар кысас өч алулар худуд ошол жерде чектер ичсе уурдаса зына кылса жала жапса ошолорго өзүнө жараша жазаларды чектеп койгон таазир адептери башкасы ушулар дагы рахмат да бул дагычы даже ушулар дагы рахмат кандай рахмат рахматан лил билат ва пенделерге дагы мамлекеттерге шаарларга да рахмат айылдарга да рахмат бұл. себеби бул жерде бузукулукту бузукулукка кирип кетүүдөн токтотуу андай кылып атса токтобойт да бұл жерде вирус башқа жаққа өтіп кетпесін бир адамдың колунда катуу оору пайда болду ал орудан жүрекке тиюші мүмкін өпке бор бөйрекке башқа мээге тиюші мүмкүн врачтар дейт бұндай қолды кесип салыш керек тезірек тезірек кесіп салыш керек эмне үчүн өтүшүп кетпесин башка мүчөлөрдү дагы жараксыз кылып койбосун деп муну биз баарыбыз түшүнөбүз муну кестирип аткан деле макул туугандары деле макул эмне үчүн сактап калыш керек калганын бир мүчө кетсе кетсин калган мүчө калып калсын бирөө жамандык кылдыбы шариятта анын жазасы каралган эмне үчүн бул кетсе кетсин калганы аман калсын эй кичине акыл мээлери барлар өч алууда кысаста силерге жашоо бар дейт Bir адам bir адамды өлтіріп салды. Охо, хо хо жаман нәрсе бұл. Қатадан өлтірген жоқ, атайлап өлтірді. Атайлап өлтірді. Шариат бойынша ал кіші де өліш керек. Елдің көзінше, елге сабақ болыш керек. Кімде кім бұдан кейін біреуінің жанына қол сала тұрған болса, ақибеті жиынтығы шөменен бітеді. Көріп алсын. өлтүрөт түрмеге кетет түрмөдө өлтүрөт кайра чыгат биякта өлтүрөт кайра қайра е деген бұл е бул адамды жаңа өлтіре бере турган жанбы бул адам қанчосы қандай деп шариятта демек ушул дагы пайгамбарыбыз алып келген жазалар дагы өч алуу кысастар дагы эмне экен бенделерге рахмат экен түшүнгөн адамга акылы бар адамдар баары буну туура көрөт себеп калган тынч жашасын қорықпай жашасын бейпіл жашасын құдды мұшындай мысалы қоғамшылық бір денеде дененің бір жері бұзылды бұ аны кесіп тастағандай эле коомчулукта да ушундай бир бузук боло турган болсо бузукулукка терең кирээрден мурдай эле буну токтотуп изолировать этип коет буну андай кылбаса башкалардын жашоосу тынч болбойт да башкаларга жашоо берилбейт анда демек пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдан алып келген райымдылық мейірімділігі райымдылық мейірімділігі үшін ушундай деп айтат алып келгени пайгамбарыбыздыкын мээримдүүлүк ырайымдуулугу адамдарды мээримдүүлүк ырайымдуулугу үшін алып келинген бұны мындай деп билишибиз керек туугандар ақылды адам бұл пайғамбарымыздың пайғамбаршылық рисалатын алып келгеннің барлық мазмұндары өзіне қамтып алғандардың барлығы дүниеде дағы ақиретке дағы екеуіне тең бенделерге мейірімділік райымдылық алардың адам баласының барлығын бақтылылығы, оңалуысы игілігі құтылуысы дүниеде дағы ақиретте дағы әрбір адамдың дүниеде де ақиретте бақтылылығы пайғамбарымыздың алып келген жашоо айып алып келген шариятында әрбір адамдың дүние ақыреттің оңолысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алып келген мейірімді жашоо жолында әрбірінікі игілігі дағы бақытсыздықтан құтылусы дағы азаптан құтылусы дағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың алып келген мейірімділік шариятының жолында бұл только ақиретте эле оңолот экен ақиретте эле кутулат экенбиз ақиретте азап болбой бейишке чыгат экенбиз бүттү андай эмес дүнүйөдө дагы бейпил жашоо бактылуу жашоо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мээримдүү алып келген жолунда албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акылдууларга даанышмандарга эстүүлөргө тамбих эскертүүлөрдү берген бир риwayat мұснәде ахмадта келеді ибн аббас разиаллаху анхумадан мұснәде ахмад кітебінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір дойлы ұйықтап жатқанда екі періште келеді дағы екеуінің біреусі пұт жағына отырады екі пұт жағына біреусі бас жағына отырады андан кейін бұт жағында отырған периште Baş çağında o'tirgan ferishtaga aytadi idrib masala hada va masala ummatihi bir misalın bayon qilchi bu kishinin jana ummatinin misolin bayon qilchi deydi qanday misol فقال أليتت إن مثل هذا ومثل أمت أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة وما وما ولا ما يرجعون به пайғамбарымыздың жана үмметінің мисалы мындай туғандар бір мұсафыр қауым екен чөлде екен аябай ен тала чөл ортасына жеткенде бұларда ешқандай азық қалбайды нары өтіп кетейін десе дағы азық жоқ қайтайын десе дағы азық жоқ ортасында қалған жашоонун эч кандай шарттары көрүлбөйт өлүмдүн баардык шарттары табылган ошол учурда бир киши келет дейт ал киши кандай ушундай кийим менен аябай чырайлуу кийинген киши дейт фазыл камал улуу айкөлдүү жана чынчыл насаатчыл ол киши келет дагы айтат ара ин мен сіздерге ал келіп айтады екен мына хабар бергілечі егер де сіздерді мен бір баққа алып барсам алар шөлдің ортасында мына мына өлейін деген ауалда шаңқап атат жегенге ештеңе жоқ ішейін десе суысы жоқ ал келіп айтып мен сендерге баққа алып барайын келгіле жүргіле ушундай жашыл ушундай чөптүү жемиштүү мөмөлүү жана варияда суулары болсо аябай таттуу адамды мокун кандыра турган чаңкасын кетире турган силер менин артыман ээрчип барасыңарбы алар эмне дешет сөзсүз да э анан ал киши аларды алып барып ал жерге ошо бакка жайгаштырганда сууларынан ичип шарибу самину ичип жеп семирип аларга айтат алам улфикум Ala tilkal hal мынандай ушундай абалга силерди алып келсем жакшы эмес беле мына десем эмне дешет сөзсүз дейт ошол учурда فجعلتم لي أن أوردكم رياضا مؤشبا وحيادا رواء أتتبعوني демек анда силер менин сөзүмдү уккула дагы ушундай бакка жүргүлө ушундай суусуна жүргүлө десе ушул жерде анан кээ бири пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат калу бала барабыз дегенде кала сіздердің алдыңарда бұндан дағы қоз бақ бұндан дағы жемішті даамдуу суулары таттуу ушундай бар жүрүп десе бир тобу турат дагы чын айтат деп ээрчит дейт бир тобу турат э бизге ушул эле болот деп қалып қалады дейт чын айтады деп ээрчигендердин Бұл мұсылмандардың мисалы иман келтіріп пайғамбарымыздың артынан ээрчип тастыктап мына түбөлүктүү бейишке ишке чакырганды мисалы дейт ал эми бизге ушул эле болот эми ушул эле дүйнө эле кала берейин дегендер беркилер дейт да мына дүнүйөнүн эле маслихатына калып эле дүнүйө үчүн ушу жетиштүү дегендер алар болсо бул дүйнөдө үлүшүн алат бирок ахиретте аларга эч нерсе жок ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга макул дегендер дүнүйөнүн дагы ахиреттин дагы үлүшүн алат пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға бұл аятты де бұл аламыл инсан бүткіл алам деп атпайбы алам инсан алам жин аламы періште аламы және бүткіл дүниеге аламға пайғамбарымыз рахмат болып келгені инсандарға ғой пайғамбарымыздың рахмат болғаны бардық түріне мұсылмандарға кафырларға пайғамбарымыздың рахматы мұнафықтарға Алсыздарға бұға шейін қанша сабақтар өттік бечараларға кембағалдарға жесірлерге иә оройлорға қополдарға пайғамбарымызға жамандық қалағандарға қиянат қылғандарға барына пайғамбарымыздың рахматы ашық әлі Жиндерге рахмат қандай пайғамбарымыз жиндерге дағы алып келген шариат аларға дағы өкімдерді жеткілген, бұйрықтарды жеткілген, аларға да түсіндірген алардың иман келтіргендері суратул жин құрани кәрімде жин сүресі бар алар келіп құранды ұққанда бұндай сөз ұққан емеспіз деп таң қалған өздеріне жин тайпаларына барып ай иман келтіргілесіздер алладан басқа ешкім шерік келтирбейли депші пайғамбарымыз қанша бір учурларда жиндерге түзден түз дауат берген аларға жоопкерчиликтерин жеткирген меккеде масжидил жин деп джин мешіті бар ошол жерде бұлар машалла иман келтиришкен инсандарга дагы жиндерге да пайғамбарымыз мухаммад алейхисалам пайгамбар инсандарга эле эмес жиндерге дагы алар дагы мукаллаф аларга дагы жеткирген периштелерге болсо кандай биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам периштелерге да рахмат бұның кандай дей тұрған болса рисала таклифия дейді аларға да бұйрық алып келген дейт аларга да тыюларды алып келген дейт көпчүлүк мухаддисин фуқахалардың мұхаққиқтері ушундай деп айткан а кейбіреулер айтады періштелерге пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам аларға пайғамбар болып жауапты болып бұйрықтарды алып келген емес дейді бірақ шарапатты ұлық үшін келген дейді ал қандай десе пайғамбарымыз рахматы барды қамтып алған пайғамбарымыз арқылы періштелер ұлы илімге жетісті көптеген сырларға жетісті періштелер пайғамбарымыз арқылы анткени пайгамбарыбыз алла субханала таала курани каримде эбегейсиз илимди берді периштелер білмейді эле да ал аркылуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам арқылы мына периштелерге алла пайгамбарыбыздын мээримдүүлүгү кандай алла таала пайғамбарымызға өзінің китебин аманат қатары пайғамбаршылық вахийлерди түшүргөндө мына ушул жерден баардык алар жетишти калла иннаха тадкера жок жок бул Kur'an-ı Kerim nasihat kana. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ Kim halasa bunu istesin. fi suhufi mukarrama şunda sıylu barakta da sıylu baraktarda Kur'an-ı Kerim marfuati mutahhara taza büyük derecalı bi aydi safara periştelerden kaldı. Safara bu dedi perişteler hükmünde. Kiramin barara bunlar taza öte urmattu. Ona hani dedi Murat as-safara malaika aleyhimusselam ve hum yatluna адина аллаху лахум бихи мин тилавати хада алкуран периштелер дагы курани каримден алла таалам канча уруксат берсе ошону окуп илим алышты кандай деген алла субханала таала пайгамбарыбызга илим берди пайгамбарыбызга аркылуу периштелер дагы машалла мындан илимдер жазылынган алардыкында кандай десе мындай дейт والمكتوب في صحفهم ويزدادون بذلك علما ومعرفة بجلال الله تعالى وعظمته وحكمته perişteler Allah subhanahu ve taala'nın jalalın, marifatın uşul жерде да илимде дагы, улуулугундагы, таанышмандыгында да көбөйүштү да. Демек пайгамбарыбыз периштелерге рахмат болуп келгени мына. Пайгамбарыбыздын келгенин рахматы, мейрими, райымы инсандарга эле эмес, жиндерге дагы, айвандарга да, ааламга дагы, периштелерге дагы. Айша разияллаху анха энебизден риваят бар, Сахи Бухари, Сахи Муслимде айтат. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ يقرأ القرآن وهو ماهر ma مع سفرة الكرام البررة والذي يقرأ يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران Kim Kur'an'da okusa, cakşı çevir okusa. Al ulu urmatlı taza periştelerimin birge deydi. Kim Kur'an'da okusa, bırak maşakkat beni, kıynalı okusa, Aga ekesi soğup dedi. демек туғандар бұл жерде қараңыз сіз жақсы оқи аласыз машалла бұның даражасы өзінше сіз анша оқи албайсыз еш қыжалат болуштың керегі жоқ қиналу оқығандар сауапты көп алады қиналғанда өзінше сауап алады оқығанда өзінше сауап алады қиналғанда өзінше сауап алады себеп алланың кітебіне бұл қиналып жатады машаққат көтеріп жатады дүниеде өзі қиналады алла таала инсанды машаққатта қиыншылықта жаратқан ал қандай ғана нәрсе болбосун бирок бұл қиыншылықтың ішінде рахат бар бұл қиыншылықтың артында шегі жоқ жегі жоқ соғып бар да мына жегі жоқ дария океан болчу сообы ошондой ошон үчүн куранга бир убакыт берейли куран окуганга убакыт берейли кичине машаккаттуу болуп атабы эч кыжаалат болбойт убактыңыз текке кетпейт ар бир құранға сарптаған уақытыңызды алла есебінен береді башқа жерге сарптағаныңызды сіз есебінен бересіз біліп қойыңыз башқа уақытқа қайсын құранға сарптағаныңыздың есебін алла өзі береді андықтан иншалла құран менен достошайлы сырдашайлы құран менен жақындашайлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдын хая ұяттылығы адамзаттың ең ұятты инсаны мұхаммад расулулла болған ұяттылығы ең ұлы болчу пайғамбарымыздық пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алып келген жашоосу шариятыдағы ұяттылықтың үстінде құрылған андықтан мұсылман ұятты болуш керек пайғамбарымыз ұялшақ эле Гүнө қылғандан ұялат әлі. Жалған сөйлегенден ұялат әлі. Адамдардан дагы Алладан дагы жаланнан дагы мухаббаттан дагы сыйдан дағы. Пайғамбар ұсан Аллах әлі өсәлінен де, табиғи Субхана ва Таала ушундай уяттуулукту жаратып, уяттуулукту жүрөгүнө койгон эле бүткүл дүйнөнү инсандын ұяттылығын біріктірсеңіз, пайғамбарыздың уятына жетпейт эле Мұнандай. Бізде ұрышқанда ұятсыз де ұрышат әлі. Аа. Buna ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? El haya'u minel iman. Uyattuluk imandan. Uyattuluk bu iman eken, Uyattuluk bu iman eken bu imandan. El haya'u şu'batü minel iman. Peygamberimiz hadisinde aytat. Bunday deyil. El imanu bidu ve seb'ûne şu'baten. İmanın 73'ten 79 kaçayım bu tağı var. Fafdaluha kavli la ilahe illallah. алардын эң абзели бийики жогоркусу ла илаха иллаллах сөзү эң төмөнкүсү жолдон адамга ыза бере турган жаман нерселерди зыяндуу нерселерди алып таштоо бул ыймандын төмөнкү даражасы жол болса, мына бадамдын кабыгы болсун кээ бир учурларда мына аллахума салли ала мухаммад бананның қабығынан деле адам тайғанан жығылып бұтын қайырып алғандар бар қандай нәрсе болбосун жолдон адамға зиян бере турган нерселерди алып таштоо ыймандын төмөнкү даражасы дейт иман уяттуулук ыймандын өтө маанилүү бир бутагы жөнөкөй бутак эмес бул ошолордун баардыгын айтып уяттуулукту өзгөчө чыгарып айтып атат ой мусулман уяттуу болуш керек мусулман мусулман ыйман менен уят экөө бир иман кетті уят кетти uyat ketdi iymon ketdi sahihaynda keladi abu said Khudri radıyallahu anhudan kana rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashadda hayaan minal azdara fi khadri khidriha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bo'yga yetib turmushga chiqaylik qizlardan dag'i uyalchaq ele alargan da uyatı menen neme qila albay sallallahu sollallohu alayhi vasallam uyati shunchalik kuchli bir hadisda keladi imom ahmadda El imanu fil cenne iman bir işti. Vel beda'u minel cefa. Uyatsızlık var o, bu şeytanlık dedi. Vel cefa fil шайтандық şeytanlık dozakta dedi. Oroyluk, <clears throat> kopolduk, şeytanlık dedi. Ha, bunu cefa koyar. Bu bu dedi. Bukhari'nin rivayetinde ve izâ kariha şey'en urifa fi vecihihi sallallahu aleyhi пайғамбарымыз бір нәрсені жақтырбай қалса жүзінен білініп қалады әлі жақтырып алғаны жақтырып алғаны жүзінен білініп қалады әлі ұяттылық ұшындай бір мінез екен ұшындай бір сыпат екен қасиет екен қабих жаман нәрселерден сақтағанға түрткі екен кемшіліктен тосу екен укук ээсинин ақысын бербей қойып кемшілік кетіруден тосу екен ошондуктан пайгамбарыбыз айткан истахю мин аллахи хаккал хая силер алла тааладан уялгыла алла тааладан уялгыла кандай уялуунун акысы бар факалу сахабалар айтышты инна ланастахи мин аллах вальхамдулиллах биз алла тааладан уялабыз аллага шүгүр деди каля саллаллаху алейхи вассалам мен аны айтпай эле турам деди Валякин әл хая мин Аллахи хуа. Алла ұялу дегенді білесіңдер бе? Алла Тааладан уялу деп емнен айтады? Ал ан тахфада рас ваа вал хава. Башыңды, башың орап алған нәрсені сақтағын, ішіңді, ішің орап алған нәрсені сақтағын. Баш емнен орап алды? Көз бар, құлақ бар, ме бар, мұрын жіт бар, тіл бар, алқым бар ушуну сактагын дейді арам нерселерден ошондо сен уялдың алладан уялуу деп ошону айтат дейт алладан уялуу деп баш баш камтып алган мүчөлөрүңдү арам нәрселерден сақта ич ичиңе кире турган шубха кирбесин арам кирбесин ич камтып алган уяттуу жер путу ол Бұларды сақта сен эгерде ушундай кыла турган болсоң ана жана айткан хадистин улаандысында өліп чиріп кеткенді естен шығарма ертеге адам баласы өледі шірейді ошоны бүгін естеп ұмытпа ким ушундай кылса алла тааладан чыныгы уялыптыр деген да чын алладан уялуу дегендин мааниси ушу экен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээде алладан уялгыла деген уялгыла алла тааладан кээде периштелерден уялгыла деген силердин жаныңарда жүргөн дайыма сіздерден ажырап алған үзілбеген а екі жерде ажырайды үзіледі періштелер бізден ажырай тұрған үшін ажатханада барбайды жана төшөк мәселесінде алар барбайт айыл аялга қосылу мәселесінде ошондо ғана периштелер силерден өзүнчө болып қалады фастахюхум эй акримухум аларды сыйлагыла хотя бы мына карачы пайгамбарыбыз адам баласын жалғыз үйде болса дагы ешкім жоқ болғанда болгондо көшеде коомчулукта дағы дагы каерде гана болбосун қандай тарбияга маша алла маани берген қысқасы айтқанда ұяттылық адамды камал кемел даражаға жеткіре тұрған кемшіліктен тоқтата тұрған сыпат екен да ұяттылық адамды бардық жактан жоғары жака жеткирет экен көтереді екен бардық жағынан бардық жағынан кемшіліктен тоқтатады ал жаққа бардырбай төмөнгө бардырбай бухари шарифте келет хая лә яти илля жақсылықты ғана алып келет дейт бұл уяттуулук вообще жамандық алып келмейді екен да алып келгени жакшылык қана экен да бұның ұяттылықтың алып келгені жақшылық қана екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ұяттылығынан өзіне жақпаған нәрсеге ше бір менен дағы жүздешпейді беттешпейді еле мындайша бір нәрсе жақпай жатады бұданчы бір ошо жақпағанын бұға шығара бермейді эле пайғамбарымыз бұға айтпайды эле башка біреу айтырып айтыртып коет эле же болмаса бір насихат алганда дағы жок бетме бет кылып айтпайт эле ұялады эле ошоның бетіне бет айтқанында жок жок андай мындай жоқ жоқ жоқ жоқ өзіне жақпаған нәрсе мага жакпайт да ушуга мен жакпаган нерсемди айта беремін ғой жоқ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам андай беттешип айтпайт эле не кылат эле кейбір сахабаларга буйрук берет эле мына кемчилик кетирген кишигечи өзүңдүн ачык оюңду айтып кой мындай мындай деп айтып кой деп коет эле болду абу дауд абу дауд шарифте термизиде жана башкаларда келет анас разиаллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейhi мындай дейт анас كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكره пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирөө менен дагы жүздөшүп беттешпейт эле ушундай нерседе жүзүндө өзүнө жакпаган нерсемен жок бір кіші кіріп келді бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға киімде мындай сары ә, не деп қойса бір атыр мұрдағы азыркы атырлар ғой эми жысымы жоқ та мындай өңі жоқ та шаштары дезодорант болып кеткен ғой духилер мұрдағы атырларды сыйпаса жасыл қызыл сары оранжевый ушундай түс болуп калат ошондой сүйкіп алган экен payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'rib turib aytdi buga aytib qo'yg'ila mana sarisini juvib qo'ysin debchi payg'ambar chaqqan emas edi biroq o'shaga yuzlanib o'zi aytgan yo'q uyalib aytib qo'ydi mana yuz juvib qo'yg'ila deb abu davud sharifda keladi aysha roziyallohu anhu yana o'zidan كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا عائشة نفسها біреуден ушундай туура эмес нерсе жетип калса пайгамбарыбызга эй паланчага эмне болду мындай мындай деп айтпайт эле паланча коомго эмне болды ушундай ушундай деп атышат го ушундай ушундай тұр го деп айтады эле кишинин өзүнүн атын айтып же болбосо именной кылып андай кылмайт эле туура эмес нерсени жалпыга айтат эле тарбиясы болсун ага ушуну кичине уятына эме болуп калбасын ошол эле кезде тек қойса дагы болбойт айтса дағы анда баягында жүрөгүн ренжите турган жол менен беле да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында кээде сахабалар көпкө отуруп калат эле ошол жерде уялып э туруп эми үйүңөр барбы э деген сөздү айтпайт эле да анан болду курсак тойду эми болуптур э мени эс алайын э жатайын кой эртең иштери бар мындай сөздөрдү айтпайт эле да ушул боюнча bir жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошодон уялганынан айтпайт эле эмне үчүн уялганынан пайгамбар ушундай уялганынан айта албагандыктан алла таала түшүрдү аятты мухаммад сен айтпасаң биз эле айтып коелу эй туре бар деп баардыгына аят түшүрдү да мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын уяттуулугу ушул даражада болчу да сахи бухариде келет анас разиаллаху анхудан кана расулулла саллаллаху алейхи вассалам арусан зайнаб зайнаб энебизге үйленген күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам той кылып атат үйлену ли умму сулейм анас разиаллаху анху айтат умму сулейм енесі маған айтты дейді да лавахдайна иля расулилла саллаллаху алейхи вассалам хадиятан эгерде пайғамбарға бір белек үйленіп атат бір белек бере берсек жақсы болады эле қандай дейсің деп анаска айтты анас айтты мейлі лаха майлы қылыңыз болып тұр ә, енеміз тамақ жасады құрмадан май қосып құрут қосып хайса ана ошону бир тамактын аты хайса деп коет адамға адамга жагымдуу жүрөккө жагымдуу көңүлдү көтөрө турган андан баягы курут эсебиз го биз деле кичине даамдуу болсун деп курма кошуп коет май кошуп коет мына машалла ошондой курутту биз жакын арада каерде баткенге барып қалдық қарабұлақ айылы бар бару қарабұлақтан бир жарым баткендиктер барбы ошону энебиз дагы фибурматин мындай кичинекей казанга тамак бышырды даярдап туруп анасынан бери берди анас разиаллаху айтат мен ошону тамакты көтөрүп алып пайгамбарыбызга алып бардым айтпам пайгамбарыбызга алып барсам пайгамбарыбыз айтты аны жерге кой дагы анан мага буйрук берди бар кишилерди чакырып кел деди самахум пайғамбарымыз аттарын айтты паланча пәланша түкінше түкіншелердің барын шақыр деді жана уаду ли ман лақита жана кімге жолықсаң ошо шақырып жатқанда барын шақыр деді келсін тамақтансын деді пайғамбарымыз айтқанын бұйырғанын мен қылдым дейді кана баидан узагыраак мінекей пайғамбарымыз ұзағырақ жаққа барады отырғанда дағы жерге жақынырақ болғаннан кейін анан чечет эле бұл дағы тасаттур ұяттулықтың аламаты ұяттулықтың белгісі болып есептелінеді термизи шарифте абу даудта келеді анас разиаллаху саллаллаху алейхи кана ида хаджа лам хатта ард мына пайғамбар саллаллаху алейхи бір қажетті қалағанда анда жерге жақындамайынша киімін шешпейді деді ибн саад саад ибн салихтан мурсал риwayat бар أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه صلى الله عليه وسلم ажатханаға барғанда бұт киімін киіп алады эле баш киімін киіп алады эле мына мына жерде ажатханаға кіргенде баш киім киіп алыш керек тақсыр топу баш киімбі мына бұт киім киіп алыш керек екен біз үйдегілерде бар ғой кейде домашний кейде үйдегі мейлі ана сыртқа тияқ бияққа жатқан бұл әдепке кіреді туғандар бұт киім баш киім термизи шарифте келеді шамайилде айша радиаллаху анха енемізден айтады ма назарту иля فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لشدة حيائه وكمال وقاره وتستره كل التستر айшене өзі айтады пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жұбайы момындардың енесі пайғамбарымызды мен ұятты жерін көрген емеспін дейді көрген емеспін дейді қараған емеспін дейді бір риуаятта не үшін пайғамбарымыздың ұяттылығы кемел толық жашыруы құдіреті толықтығы бір риуаятта келеді Ayşe'nin özmün de degen. Ma ata Resul sallallahu aleyhi ve sellem ahada min nisaihi illa muqanna'an yurhi savb ala ra'sihi. Ve ma ra'aytu min Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve la ra'a minni. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uyattu jerin de görgön emesin. Al da meniki görgön emesin. Uyattuluk төшөк мәселесінде да уяттылық балдардың астында да уяттылық қоғамшылықта дағы ұлылардың ұрматында дағы басшылардың алдында дағы көчөдө дагы эркектер аялдармен болгон маселелерде кичинекей болсо маселеде баардыгында уяттуулук биздин уяттуулук адам өлгөндө жууганда дагы бар туугандар буну билбеген аял өлүп калса күйөөсү жуубайт өлгөн замат никеси ажырагандан кийин карап туруп баардыгына уяттуулук үстүнө жаап баардыгын жууп жууганда дагы жөнөкөй нерсе эмес демек динибиз толук уяттуулуктун туу чокусуна жеткирген дин альхамдулилля дейли ушундай дин бергенине тазалыктын туу чокусунда адилеттүүлүктүн туу чокусунда кандай гана баалуулук кандай гана артыкчылык болбосун баардыгын туу чокусунда ислам дини гана жеткирген ислам дини тилекке каршы биз ошону карманбай алсырап атканыбыз аркада калганыбыз а так біздің альхамдулилля алла тағаланың берген дініміз осындай қасиет барлығы бүгінгі күні кітептерде қалды жашауда жоқ болып қалды азыр барлық осы сабақтар эмне үчүн даават таанимдер эмне үчүн үгүт насааттар эмне үчүн китептегилер жүрөккө келсін китептегилер жашоого келсин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам жубайларына келгенде жүзүн жаап келет эле дейт мынакей ә. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaktasilu min vara'il hucurat ve mara ahad avratahu kat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu özünün үйінің бөлмелерінде жашырын жуынат эле бирөө дагы уяктуу жерин көрбөйт эле көргөн эмес демек туугандар киндиктен тизеге чейин эркектердин жашырын жери болот дагы бир айтып ыймандан кийинки эле биринчи фарз сатыр аурат уяктуу жерлерди жашыруу болуп эсептелинет мына жерден эми акылдуу адам бекем ишенет да билет да أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد نال أكمل مراتب الحياة وأعلاها пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам уяттуулуктун мертебелеринин эң жогорку деңгээлинде жана эң кемел толук даражасындагы мұхаммад расулалла екені анық ашық та ушундай пайгамбардын үммөтү туугандар алгандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын улуу сүрү жана кереметтүү айкөлдүүлүгү алла таала пайгамбарыбызга ушундай улуу сүрдүн кийимин кийгизип койгон эле да биринчи көргөн адам коркуп кетет эле сүрдөнүп титиреп кетет эле ананы сүйлешкенде аны жақсы көріп қалады эле пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдычы қандай екенін чоң сахабалар айта албайды эмне үчүн батынып карай алган эмес бирөө дагы ушундай сүрүнөн ушундай олуттуулугунан ушундай айбаттуулугунан айбаттуулугунан бирөө дагы көзүн толтуруп мынандай кылып карай алган эмес а кичинекей сахабалар караган хазірет әли пайғамбаршылыққа шейін кім көрген болса ошолар айтады мындай эле тигиндей эле депчи пайғамбаршылықтан кейін андай бардығын айтады о қиын ғой андай көзме көз бетме бет салып алып полный қарай тұр ондай ананы қарай алмайды енді шунчалық сүрлі шунчалық айбатты болчу термизи шарифте келеді хиндубни аби хала айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сипаттап беріп жатыр мындай деп жатады да кана расулалла саллаллаху алейхи вассалам فخما مفخما يتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم تلأل القمر ليلة البدر пайғамбарыбыз айкөл улуу жүзүнөн ушундай нур жаркырап турат эле он төрт күндөгү ай дагы нур жаркылдагандай болуп турат хазіреті али разиаллаху анху пайғамбарымыз айтады ман рааху бадихатан хабаху ким капысынан пайғамбар көрсө коркуп кетет эле оман халатаху марифатан ахаббаху ким пайғамбарыбыз менен таанышып жакын аралашса сүйүп калат эле дейт وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يستطيعون إمعاء النظر فيه сахабалар пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламды толық назар салып қарай албайт эле себеп пайғамбарыбыздың олуттуу өтө серьезныйлығынан дагы аны хайбаттығынан сүрүнөн кандай карай албайт эле дейт сахи муслимде келет абдулла ибн амр разиаллаху анхумадан абдулла ибн амр разиаллаху анхума мынтет сахибту расулалла саллаллаху алейхи вассалам сухбатан тавилен пайғамбарымыз менен көп жүрдүм дейт да абдулла ибн амр деген сахаба бар радиаллаху анху وسمعت منه أحاديث كثيرة көптөгөн хадистерди уктум дейт وحفظت عنه ألف مثل пайғамбарыбыздан миң мисал жаттадым дейт ومع ذلك ошондой болсо дагы ما ملأت عيناي منه قط حياء منه وتعظيما له ولو قيل لي وصفه لما قدرت ушундай болсо дагы мен эки көзүм батынып пайгамбарыбызды карай албадым улуулугунан уяттуулугуна ушунчалык уяттуулугуна карай албадым дейт таазим эткендиктен эгерде бирөө мага айта турган болсо э пайгамбарыбыз менен көп жүрдүң сен қанша хадистерді оқытың пайғамбарды сыпаттап берші десе сыпаттап бере алмаймын мен дейді сыпаттап бере алмаймын дейді пайғамбарымыздың сүрінен геде ким ұшырасса титіреп кетеді еле анан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондуктан атайы өзүнчө жумшак алат эле атайы өзүн мулайым алат эле атайы көңүлдөрүн көтөрүп ушундай Э, сүйүндүрө турган курсанчылык сөздөрү менен кылып турат эле ата пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жаралуусунда сүрүндө тура турган болсо сахабалардын сөз чыгара албай калмак сүйлөй албай калмак кажетин айта алмайды бир нерсе сурай албай калмак ибн мажада хакимде абу масуд бадриден келет разиаллаху анхудан бір киши пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келді да титіреп қалды да коркуп калды пайгамбарыбыз айтты хавин алейк فَاَنَا لَسْتُ بِمَلِكْ وَلَا جَبَّارٍ Айтты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Өзіңізді мына былай неме қылыңыз, спокойный болыңыз. Мен бір падыша, залым бір жаббар емеспін мен деді бір. Ва иннама ана мин имрати мин Курайш, мен Курайштағы бір аялдың ле баласымын деді. Кана таакул ал қадид би Макка, Меккеде қадид деп қояды, бізде сүрсітеді ғой еттерді. Кішкене кесіп тұрып, күнге қойып кішкене аз маз тияк бияк сактап туруп ошондой жеткен алар дагы демек бул кичпейилдигинен жөнөкөй эле ушундай сүртүткөн эттерди жеген аялдын эле баласымын мен деп анан анан өзү тигин анан айтып калгандан кийин анан кажетин айта баштады болбосо пайгамбарыбызга кажетин айтам деп келип кажетин айта албай калат эле пайгамбарыбыз ошондо мындай деди فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس ey адамдар инни ухия илайя ан тавадау маңа вахи келді алладан құдайлық хабар түшті сілер бири біріңерге кичпейил болғыла тавадау бири біріңерге не болғыла кичпейил болгула хатта ла ябгия ахад ала ахад ла яфхар ахад ва куна ибадаллах ихвана бири бириңерге аша чаппасын бири біріңерге аша чаппагыла бири бириңерге менменсибегиле алла тағаланың бір туған құлдары болғыла деген насаатты пайғамбарымыз не деді маған алладан хабар келді құдайлық хабар келді уахи келді дейді кішпейіл болып жашағыла бири биріңерге кішпейіл болғыла бири биріңерге аша чаппағыла зұлымдық қылбағыла дейді бири биріңерге менменсіп көтерілбегіле дейді алла тағаланың біртуған құлдары болғыла қайла бинти махрама радиалла анха қайла деген енебіз бұл дағы сахабия айтады payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni men ko'rdim deydi raaytu sallallahu aleyhi ve vasallam mutahashian fil jilsa o'tirganda cho'k tushib o'tirgan ekanda va huwa kurfusa qurfusa qurfusa deb qo'yatgan düşüp oturgan. o'tirgan shunday gör, ko'rib uraytu minal faraq qo'rquvdan titrab ketdim deydi faqat rojul bir kishi aytdi ya rasululloh ya rasululloh o'sha yerda sahobalardan biri aytgan ekan u allohni elchisi miskina бул бечара аял келди эле титиреп коркуп отурат го деди сизди эме кылганда калат кайла айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам валам янзур илейя мага караган жок вана инда дахри мен аркасында отурат элем дейт я мискина пайгамбар ошол жерден эле туруп айтты эй бечара алейка сакина өзүң бейпил отур шашылганба сүрдөнбө коркпо деп андан кийин анан менин жүрөгүмдөн алла таала коркууну кетирди дейт абу масуд бадри радиаллаху анхуның риуаятында уландысында мындай дейді бұл құлы бар екен құлымды ұрып атты міне себеп бір тура емес іш қылып қойды дейді бір малда әлі артымнан бір үнді ұқтым пайғамбарымыздың үні екен اعلم أبا مسعود إيه أبا مسعود dedi. فجعلت لا التفت من الغضب حتى غشياني пайғамбарымыздың қату үнін ұққанымда сүрдеп кетіп есімнен кетіпті дейді аяққа бұрыла да ағалым пайғамбарымыз ананы айтты қараса міне пайғамбарымыз екен қол абу масуд айтады мен пайғамбарымызды көргенімде баяғы өзінің құлын ұрып жатқан екен тура емес шығылған да қамшымен қолымнан қамшы түсіп кетті түсіп қалды дейді пайғамбарымыздың сүрінен пайғамбарымыз ошонда маған айтты валлахи аллаға қасам аллаху ақдару алейка минка аля хада алла тағала саңа мұндан да құдіретті сен бұны ұрвағын деп жатады да құлдычы ушыны ұққанда эле айттым я расулалла аллаға ант берем ла адрибу гуламан ли баадаху абада бадаха абада бұдан кейін мен эми ешқашан қолымды ұрмаймын деп ант берді бір риуаятта факульту мен айттым дейді хуа хуррун ли важхиллахи тағала алла үшін бұны мен үшін сіз айттыңыз ба болды деп азат қылып бердім дейді пайғамбарымыз не деді амма ләум ләулам тафал сен ұшында уре беріп ұшын қойып қойғаныңда деді анда ләмассаткандар сені тозақ қармамақ дейді жөнден жөн эле мындай уруп же болбосо неме кылба деген сөз да муслим шариф деген әйел демек құрматтуу мұсылман бир туугандар мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү нурлуу бактылуулукка жолдогон кыямат күнгө чейин келе тұрған үммөттөргө насааты ушул насааттардан биз пайдаланайлы бөлішейлі үй бүлөбүз менен башкаларга да жеткирейли таркатайлы аллахым алла тауфиқ берсін